katedroje yra vykdomos tai dviejų krypčių grupių studijų programos. Informacijos technologijų studijų e, krypčiai priklauso kompiuterių tinklo administravimo ir informacinių finansų sistemų studijų programos, o inžinierijos krypčių grupiai elektros inžinerijos automatinis valdymas ir elektronikos inžinerijos infotronika. Ir šita nauja studijų programa infotronika buvo sukurta grindžiant kom specialisto kompetencijas tiek informacijos komunikacijos technologijų specialisto žiniomis gebėjimais, tiek ir elektronikos srities problematika ir kompetencija taigi sukūrę šitą naują studijų programą galėjom atnaujinti tiek anksčiau teikiamų studijų programų turinį ir orientuojamės tiek e, studijose, tiek ir dėstytojų tyriminėje veikloje ir studentų praktinėje eksperimentinėje veikloje į daiktų interneto problemas ir tokias sistemas, valdymo sistemas, kurios grįstos mobiliųjų įrenginių technologija koleginės studijos yra orientuotos į praktinį mokslo žinių pritaikymą ir pats studijų planas yra grindžiamas praktikomis praktiniu tiesiog tokių gebėjimų lavinimu išorės praktikose įmonėse ir kompanijose taigi baigiamųjų darbų tematiką randame įvairiais būdais arba studentai atranda jiem pasiūlo praktikos vietoje inžinerinę problemą arba dėstytojai atlikdami tyriamąją veiklą suformuluoja užduotį analitinę problemos sprendimo Mes į baigiamųjų darbų kvalifikavimo komisiją kviečiame socialinius partnerius iš verslo įmonių ir iš tiesų jie E, susidomi studentų projektais, pasiūlo naują tematiką, užmesgam tokius ryšius e, tolimesniai projektiniai eksperimentiniai veiklai. Per mitą tai yra vykdo programa, kur gali, mes galime aplikuoti su savo mhm. siūlymais, tokiems temas sprendimus pasiūlome ir e, per šitą programą verslas mhm. susidomi ir teikia užsakymus.